मैथ यानी गणित हमको लगा अंग्रेजी है मैथ यानी गणित और हम है गणित का टीचर कहा है क्या होमवर्क नहीं किए कहा नहीं किया वो कल सो गए थे कहा सो गया था मम्मी ने लोरी सुनाया तो सो गए कल सुबह उठ के दोनों दूध भात खाएंगे सो जा बताए कार्यक्रम भाई है ना इनके फिर तो तुम्हारा भी होमवर्क नहीं हुआ होगा हाँ, वो हम भी सो गए थे ना बहुत मजा आ रहा बेटा हाँ वो आता है कभी कभी होमवर्क तो कभी नहीं आता तुम्हारा सर जी होमवर्क के पैर थोड़ी है जो आएगा कमीज खोपड़ी में शैतानी भरा चल होमवर्क दिखा ये दुनिया बहुत खराब हो गई सर जो लोग गलत काम करते उनको सजा नहीं मिलती और जो लोग कुछ नहीं करते उनको सजा दी जाती है अरे ये तो गलत बात है बिना कुछ के सजा नहीं मिलनी चाहिए थैंक यू सर कहा है वो हम होमवर्क नहीं किए ना आज तो जब कुछ किए ही नहीं तो सजा कैसी बहुत स्मार्ट हो गया बेटा हाँ सर इतना स्मार्ट हो गया तो प्रश्न का उत्तर दे पूछो मान ले तेरे पास पंद्रह एप्पल है जिसमें से तूने पांच रेशमा को पांच शिला को और तो पिंकी को दे दी अब बता तुझे क्या मिला मुझे तीन नई गर्लफ्रेंड मिली सर अतल तेरे से गर्लफ्रेंड मिल जाएगी अरे सर ये तो कुछ नहीं हम अंगूर देखे बदतमीज होमवर्क दिखा क्या हो गया सर जी इसकी बीबी मर गई बीबी मर गई कब दो दिन पहले अरे रे रे, रे मत रो बेटा मत रो होमवर्क मन्नत रखने से भी नहीं मरती और यहाँ इतने छोटे बच्चे की बीबी मर गई बीबी मर गई अब तेरी शादी कब हुई बे पिछले जन्म में मतलब उल्लू बना रहा हमको हाँ अभी तुमको दिखाते हैं